H B W，我们定制沙袋这个事儿，前两天说了，很多朋友都是开始就定是吧？所以有人问问题，成人跟小孩是不是应该分别定制化的沙袋啊？你看一下这成人的沙袋，对不对？有人说小孩沙袋，你要不要说低一点，做低一点？不要。 为什么？因为小孩沙你琢磨啊，如果它很低的话，这个上面你看这个链子，它就会越来越长。这个沙袋本来就像一个钟摆一样在这转，你能理解这种感觉吧？那如果链子这么长的话，底下这一个沙袋，你知道这个你会沙袋满屋子飞，这个链子就跟一钟摆一样，你的桌子一扫而空，然后最后还把玻璃给打碎了。所以没有办法去定制儿童沙袋要这么低，实际成人儿童通用就完了。儿童这样打，嗯，这样打， 成人这样打一沙袋多用就非常的好，包括有人说我们那个短一点的中扫踢的沙袋，我们把它放低了，儿童沙袋好不好啊？没有这个必要，一个沙袋所有问题都能解决。包括有人问说这个静音上面用什么样的东西去连接啊？不用链子行不行？你就私信联系我们工作人员，他给你提供各种解决方案。包括我们要什么形状，各种形状，你想要什么形状？正常来讲，这个逻辑成立的，我们都有相应的尺寸呀，还有标准去给你定制啊。私信联系我们。